嗨，大家好。今天录音环境啊有点嘈杂，你仔细听的话呢，还能听到路上面汽车的声音、鸟叫的声音。因为我在积水潭附近的一个咖啡厅的楼顶。之所以这么匆忙啊，是因为本来我就想做一个独立思考的最后一天的回顾的，也的确把这第五天的内容写下来了。但是有很多人都留言说，老师，你能不能谈一谈你是怎么样去做一篇文章，怎么样展开论述，怎么样找资料的？ 所以呢，我就想，不如把我关于独立思考、快速学习和知识管理的整个体系重新帮大家梳理一遍，也是我自己如何去写作和思考的一个逆向解构的过程。因为临时起意，就只好找了这么一个地方，希望大家不要见怪。也希望今天的这个内容会更加的对你有帮助。我把这三周的内容啊，都做成了一张脑图，放到了文章里面。有空的话呢，你可以点开去看一下。 当然，如果你没有时间，就这么听也能听得明白。好了，那我们就开始了。我们讲的第一个大主题叫做如何快速的学习，因为很多人上了好多年的学，都学了十六七年了，但是关于学习这个事儿却从来没有整明白过。我们开篇讲的第一个观点其实就是功利读书法，还记得吗？我们提到说读书是应该非常的功利的，而不是只要读就好。 它应该基于你的某一个问题，基于某一个专门的学科，有主题性的大量的阅读。在期间，我们还聊到一个概念，叫做最近发展区。我们提到说，一个事情一定是对你有用，有地方实践，而且书的水平难度恰当，才是认知效率最高的。可能会有很多人都天天想认知的时间、认知的数量，很少有人去想认知效率吧。 所以每年读一百本书并不是重点，重点是哪一百本书，用什么方式读，用多长时间读，以及解决了你哪些问题呢？我们在工业化时代的养成的读书习惯早就不适合互联网时代的思维方式了，所以这是第一个重要的问题。接下来我们就提到说，不是所有的书都应该读的。 而是有很多一二三四手的知识，一手知识是刚刚正在被创造出来的知识，它需要通过访谈、看最新的论文可以获得。 二手知识呢，往往是一手知识的比较中正、比较忠实的转述。那么三手知识呢，则加入了很多的个人观点以及很多的案例故事。那么在解释的时候，未免就会有一些偏颇，但是阅读性会好很多。而四手知识呢，则加入了大量的个人体验以及这种。 不确定性，所以呢，我的观点是尽可能去读二点五手的知识，因为相对来说性价比比较高，读起来不那么难，而且呢，也能获得一些比较真实的感受。那么，当你读二点五手知识遇到一些好的点的时候，一定要懂得找这些关键点去往回溯一二手知识。如果实在是没办法区分的话，不如在每个领域找到好的知识代言人，让他们帮你转述就好了。 那么他们一般是站在一手到二手之间去传递二手到三手之间的知识的。你看啊，第一天我们讲的是读书的习惯、功利读书法；第二天我们讲的是如何区分好的知识；第三天我们讲到说这些好的知识怎么样该留下来。那么我们就给了一个方法，叫学习金字塔。你还记得吧？我们列举了七种不同的学习方式，从上往下依次是听、看，到边听边看。 到看别人演示一次，到跟别人讨论，自己实践以及教别人一次。然后我们说了教别人一次这个方法叫费曼技巧，它有个特点就是强调说把你学到的东西用一种简单和简洁的方式表达出来。所谓简单嘛，是因为你抓到了底层概念，它就简单；所谓简洁嘛，因为你找到了核心的逻辑，它就变得比较简洁了。听完以后，你发现我在教你什么呀？ 这教你如何提高认知效率嘛？这才是最关键的词。怎么样的找到应该学的东西？怎么样区分这些东西中间的一二三四手知识？怎么样的去找到知识以后，尽快的记忆下来，学进去？这是要讲的话题。如果你是这个设计师，那么你会讲什么呢？无非是学进去以后，怎么样更好的提取和输出。所以讲了如何输入，我们谈谈看输出的效率。 在开篇的时候，我们就提到了知识管理的两步半，首先要收集知识，第二要整合和管理知识，第三步叫做有效的产出和输出知识。大部分人呢只做了第一步，第二步呢做的还可以啊，偶尔有部分会做到第二步，但很少人会做到第三步。所以知识管理两步半，很多人就走成了知识管理一步，或者是。 一步半，很多人只是天天收知识、接球不投球，所以你的知识看上去就对你的命运没有什么关系了。这也是为什么很多人会沉迷在大量的读书、做笔记、呃写卡片中间，因为你没有输出啊。那么第二天我们讲的核心话题就是知识晶体。我们提到说啊，知识的散点知识是很容易被打乱的。 而知识呢，也只有形成了晶体，就会变得比较强。这里面我举了一个例子，就是铅笔头和钻石之间的关系。它们两者都是由同样的碳原子组成的，但是金刚石形成了晶体，而石墨并没有。知识也是一样，知识点之间一定要串联起来，要连到一起，才有可能形成很难以磨灭，而且一滴漏就滴漏一大块的知识晶体。 其实知识晶体组成的多了，慢慢就会成为知识的结构，而知识结构组成足够多了，就会形成一个知识体系。你有没有注意到，我就是在慢慢的帮你把每一天的知识晶体放到一个三段论的知识结构里面去，慢慢的，你甚至会拥有一个知识体系呢？然后我们还谈到了四种不同的知识晶体，有一个超体就列了一个。 口诀叫“观书叙述”，挺好的，有关联性的，有树状的，有序列的，以及有数据的。希望未来的话，你学什么知识，尽可能的把它们变成一种晶体。那么第三天我们讲的话题叫做“把知识的变现”。 我提到说，知识变现有三种方式，第一种方式呢就是头部资源，我觉得这个听了没什么用啊，应该找卓老板、肖来他们来听啊，就是头部资源，尽可能用自己的强势资源吸引大量的资源，然后呢迅速变现。第二种就是黑马战略，就是快速的、大量的、稳定的产生知识以获取名声。第三种方式啊，反而是普通人都有一点忽略的，就是把自己工作中间的知识变成文档。 对于过去的知识写成文档，对于未来的知识不确定的东西新知写成复盘，所以我在答疑中间专门就解释了该怎么做复盘，这是一个特别好的工作习惯，不管你有没有工作经验，都应该好好的研究一番。 这个时候，你问问自己：如果只有一个关键词，那是什么呢？其实，如果只有一个的话，就是知识的利用率。请注意，只有你意识到知识是需要被提取的，是需要被创造的，是需要输出的，输出也有影响力的，你才会思考知识的利用率。那么，在这个时候，知识就真正变成你的生产工具，它有认知效率，有利用率。所以，硬指标就是输出倒逼输入。 那如果你是我，你会怎么去设计这个框架呢？你看，知识的输入讲完了，知识的输出又讲完了。那么，怎么样才能独立的生产知识呢？或者，怎么样去辨析什么是好的知识，什么是不好的呢？这里面就需要有独立思考的能力了。哎，我们终于从学习到了思考本身，是不是一种进化呢？我们开篇就提到了心智的三层级，我们讲到说，人对于这个世界啊，最初的。 最简单的方法就是感受、体验，更好一点的人呢，他会去寻求一个解释；那么顶级的人呢，心智的最高层呢，他会去分析。体验很简单啊，你看看老普说之前呢，先刚说过，所谓一个“爽”字，就是一个人摊开一个大字，旁边有四个叉，你觉得自己倍儿舒展，其实座位都是错的。那解释呢，就是人们去寻求一些听上去有道理的方式。 但是这些方式是不是真正正确？只有通过分析，而大部分人拒绝对自己深信的东西做出分析，所以他们的心智就永远停在听谁信什么、听权威信权威的那个阶段了。那么，怎么样突破这个阶段呢？从内外两个方面来着手。对外的话，你应该能够识别一些强盗逻辑，于是我就列举了五种不同的强盗逻辑。 但是强盗逻辑本身也有自己的底层逻辑，那就是先有观点往回找证据。有两种思维，一种叫做科学家思维，它叫先找证据推断出结论；而律师思维呢，则正好相反，先立观点往回找论据。这种人是永远很难接近真相的。这是外在的一些抗拒，其实更多的抗拒在咱们内在。是什么阻碍了一个人的独立思考呢？ 其实有三个，一个是认知偏差，你在维基百科能找到大量的关于认知偏差的列表。第二个是内在的心理抗拒，因为人对于自己的熟悉的观点被批判，会有一种下意识的自我保护。有一天你意识到说你的解释并不等同于你，你就会成为一个像霍金那样子，在新的证据面前开放的怀疑、灵活的转移观点的人。 最后一条估计很多人都有坑吧，就是批判过度。一个真正的有独立思考能力的人和有批判性思考的高手是不会随便出招，就好像拳击高手不打野拳一样。那么在大部分人民中间，他都是乐呵呵、傻乎乎的这么一个人，因为真正的独立思考只给真正需要的人看嘛。那么如果独立思考有关键词的话，那是什么呢？ 其实就是独立思考本身。我希望大家可以通过获得知识来抵达思考的这个层面。其实独立思考啊，并不是孤独的思考，并不是一个人憋那傻想，而是基于大量的知识之上，用你自己独立的逻辑和推理方式来思考。所以站在知识之上，希望你可以成为一个思考的人。只有这样子，有一天你才会需要一些独特的见解。 有人说我可能就是不需要什么独特见解，我听你不就好了吗？不，对于有一些自然科学，你可以听别人的见解；但对于自己的人生、自己的做事情方式，是不是每个人都必须需要独立的思考？不会有人替你想这个事儿呢？这大概就是整个这个体系的设计方式。你现在发现写作是一个很有趣的事情了吧？你在脑子里面形成了一个树状的结构。 但是你通过逆向工程的拆解，把每一天变成了一个一般人完全看不出坡度的有趣的小文章。但当这个人全都读完以后，这些拼图在这个人脑子里面会重新拼到一起，形成一张大网。我想这就是一个好的知识设计能达到的水平。所以讲到这儿呢，我愿意多说一些。经常有人问我啊，说，古典，你能说说看《超级个体》是个什么样的专栏，有什么特点吗？ 我现在给这个专栏呢也有一个定位，它是一个关注于个人成长和职业发展的深度学习专栏。这里面有三个关键词，叫做个人成长、职业发展和深度学习。个人成长有什么用啊？答案很简单，叫磨刀不误砍柴工的磨刀。你每天要接触那么多的知识信息，要升级心智，要提高技巧，但是超级个体。 他会告诉你该怎么样学一个专栏，怎么样理解知识，怎么样锁定需要的内容，以及怎么样管理自己的时间、精力和注意力。什么是不需要学的？所以磨刀不误砍柴工，个人成长是一切学习的基本面。那职业发展的知识用来干嘛？用来变现吗？你学这么多，用什么方式来体现价值？你跟不学的人有什么区别呀？我觉得就是用变现的方式。 其实，任何不谈输出的输入都是耍流氓，而职业是最好的变现通道。不管你是在上了班、自由职业、投资、写作，这也都是职业，因为职业是人和社会的基本交换方式。你千万不要以为啊，职业跟学习一样，只要努力就好了。我天，这里面太多门道了啊！比如说，你可以看看那个求职的路径，你发现很多动作是无效的。所以，职业发展呢，能帮你更高效率的变现。 那么为什么叫深度学习的专栏呢？因为我是按照设计一个完整的学习系统的方式来设计一个专栏的。原来是老师做这么多年做习惯了。比如说，当天的学思行系统，学习思考行动系统，十分钟学习，一分钟反思，结束以后带着一个践行。一周的一二三是讲述，周四是讨论，周五是回顾提高记忆，周六是导师发言。 这是一个完整的学习金字塔的结构，三到四周形成一个大的主题，中间互相呼应。不仅这样子，我还提供了视觉的成长卡、听觉的内容、动觉的践行的要求，需要你用到言、耳、口，推动你自己学、跟别人学以及教人学，从单机版的学习变成交互式的学习。在这样一个学习系统中间，你该用什么样的心态学呢？ 我给你讲个小故事啊，我去爬奇迪马扎罗山的时候，我们的黑人导游啊，就总对我们说 p o l y p o l y p o l y p o l y 我们问说什么意思啊？原来是当地人“慢点，慢点”的意思。为什么呀？这是一种爬山的诀窍。因为刚刚没有爬过雪山的人，往往是一上路就大呼小叫、欢呼雀跃，但一上四千五就太累、歇菜了。他们种半跑半颠的方式，根本就没法爬雪山。 高手们呢，就会学会一步一步走，不乱张望，不大声说话，不多看，也不多想。跑哩跑 y 慢点儿，慢点儿。猛然，你一回头，整个非洲大陆都展开在你的脚下，而你也快登顶了。其实，我想说的是，在这个系统里面，你每天就以天为单位，好好的学，努力的去做每一个小动作。有一天，当你一回头。 一年以后，你发现你已经站在一个很高的高度了，这就是深度学习的意思。